بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورس کے حال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں سب کلیئر ہوں گے آج ہم آئے ہیں تھی کے اس علاقے میں ایک میں یہاں پر جو ہے کہ یہ ہمارے قریب سے یہ ایک سڑک گزر رہی ہے جس سے نارنس پر روڈ کہتے ہیں یہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ ایک سڑک گزر رہی ہے نارنس پر روڈ کہتے ہیں یہ اپنا نارنس پر روڈ یہ آگے جا کر جہانیہ چوک آتا ہے وہاں سے آ کے جو ہے یہ تر غازی والی سائڈ پر بھی کچھ گاڑیاں چلی جاتی ہیں کچھ گاڑیاں ہنو والی سائڈ پہ چلی جاتی ہیں اور یہ جو ہے یہ اگر غازی انٹرچینج ہے آگے یہ سارا نارنس پر روڈ جو کہ کے کامرہ تک جا رہا ہے اور وہاں کامرا جی ٹی روڈ ہے جو کہ ہٹیاں سے لے کر سیدھا راول پنڈی کی طرف جا رہا ہے اس روڈ پہ یہ روڈ سارا ٹچ کر رہا ہے جہاں پر آگے جا کر اچھا تو آج یہاں پر ہم نے سوچا کہ چلیں آج آپ کو اگر تھوڑا سا باہر کبھی کسی جگہ کا نظارہ کروا لیتے ہیں تو میرے آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہاں پر جو ہے وہ بچے جو لڑکے جو ہیں وہ کرکٹ کھیلتے ہیں یہ بیس بھی بنی ہوئی میں اگر پاسبل ہو تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ کرکٹ کی پچ بنی یہاں پر تقریباً تین کے بعد تین بجے کے بعد یہاں پر لڑکے آتے ہیں اور وہ اپنا کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں تو آج ہم نے سوچا کہ چلیں ہم آپ کو یہاں سے اس علاقے کا آپ کو نظارہ کرواتے ہیں اور وہاں کی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہترین درخت لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے یہ ساتھ ہی پیٹرول پمپ بھی موجود ہے کیونکہ یہ لانس پر روڈ ہے اس پر جو ہے کہ یہ پیٹرول پمپ ابھی نہیں بنا ہے یہ فلو والے کو پیٹرول پمپ ہے اور یہ ابھی ادھر ساتھ جو ہے یہ مالٹے وغیرہ والوں کو ٹھیلے بھی لگ چکے ہیں کیونکہ ابھی مالٹوں کا سیزن ہے اور یہیں آس پاس ادھر بہت سارے جو ہے وہ گارڈن ہیں مالٹے وغیرہ کے تو اس حساب سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے ادھر جا کے تھوڑا سا آگے ادھر ایک نہر گزر رہی جو کہ تربیلا ڈیم جسے کہتے ہیں کہ جو ادھر غازی میں ہمارے پاس ہی موجود ہے تقریباً یہاں سے پانچ سات کلو میٹر کے ڈسٹنس سے وہاں پر وہ موجود ہے تربیلا ڈیم ہم پھر کسی دن اس کا بھی آپ کو ویو دکھائیں گے لیکن ابھی ہمارے پاس ادھر ایک نہر گزر رہی ہے ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کا ایک ویو دکھا سکیں اور وہ آپ کو دکھا سکیں کہ وہ نہر دیکھیں آپ کو کہ نہر کس طرح گزر رہی ہے اور کیا حساب کتاب ہم آگے چل کے آپ کو وہ دکھاتے ہیں اب ہم پہنچ گئے ہیں وہاں پر جو نہر کا پل ہے ہم اس نہر کے برج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا لنک ہے یہاں پر ایک سائڈ سے جو سڑک پہ لوگ ہیں وہ دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے آنا جانا ایزی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ٹریفک کی روانگی ہے وجہ ہمیں تھوڑی سی دقت محسوس ہو رہی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے طرف یہ پانی بہہ رہا ہے جو ہے کہ یہ تربیلا ڈیم جو ہے جس سے بجلی کا زیادہ تر حصہ جو ہے یہ بجلی جو زیادہ تر بنتی ہے وہ تربیلا ڈیم سے ہی بن رہی ہے تو وہاں سے یہ پانی سارا بہت یہاں پر آ رہا ہے اور یہ پیچھے میں آپ دکھا سکتا ہوں میں اگر آپ کیمرے میں پوسیبل ہو تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ پانی سارا بہ رہا ہے ابھی جو ہے یہ پانی تھوڑا سا نیچے چلا گیا ہے کیونکہ سردی ہیں سردیوں کی وجہ سے یہاں پر پانی کا جو لیول ہے وہ تھوڑا ڈکریز ہوا ہے لیکن جو ہی گرمی آئیں گی تو یہ پانی کا لیول صرف انکریز ہو جائے گا اور اگر یہ اس کی شولڈر جو ہے اگر وہ پاسبل ہو تو میں آپ کو زوم کر کے دکھا سکتا ہوں کہ ان کے شولڈر پر آپ کو سائن نظر آ رہے ہیں جہاں تک یہ پانی کی جو ہے رینج جاتی ہے ہائیسٹ پیک جو ہے پانی کی وہ وہاں تک ہوتی ہے جہاں تک میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کیمرے میں تو یہ جو ہے یہ گرمیوں کی جب موسم شروع ہوتا ہے تو یہاں بہت زیادہ پانی بہتا ہے اور جو کہ کیونکہ برف زیادہ پگھلتی ہے تو برف کی زیادہ پگھلنے کی وجہ سے پانی کا زیادہ بہاؤ ہوتا ہے تو یہ طویل عرصے سے یہ جو ہے یہ اس کا کام لگا ہوا تھا تو یہ تقریباً اس کی گہرائی بھی بہت زیادہ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی بہترین قسم کا یہ بریج بنایا گیا ہے اور یہ آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری جو رہے ہیں کہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ یہی راستہ یوز کرتے ہیں اس کے لیے اپنے گھر جانے کے لیے کام جانے کے لیے یا کسی بار کسی جگہ جانے ہوتے یہاں سے ڈسٹین کو یہ کم پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو اس کے گاؤں سے اندر سے جانے کی کیونکہ گاؤں کے اندر کے جو ہے کہ وہ تنگ گلیاں ہیں اور وہ جو ہے کہ وہاں سے جانا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ کارپیٹ روڈ ہے بالکل بہترین روڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے کے یہ جو لوگ ہیں یہ مقامی لوگ ہی یہیں کے اور ان کی در اس نیل کے آس پاس ہی گھر ہیں تو یہ یہ روڈ یوز کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہاں سے جانا جو ہے وہ ایزی پڑتا ہے اور ان کو یہاں پر جانا قریب تو نہیں لگتا ہے کیونکہ جیسے اگر یہ وہاں سے پورا کر کے وہاں پر چکر لگا کر آئیں تو ان کے لیے یہ یہاں سے آنا جانا یہ بہت ایزی ہے تو اس لیے یہ جو ہے کہ ہم آپ آگے جا رہے ہیں ہم آپ کو تھوڑا آگے جا کر بتاتے ہیں کہ کیسے یہ راستہ آگے جا رہا ہے یہ راستہ کہاں سے نکل رہا ہے اور وہاں پر ایک چیک پوسٹ بھی لگی ہوئی کہ یہاں پر ہر وقت کسی بھی قسم کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لوگ آتے رہتے ہیں افسر وغیرہ تو وہ جو میری رائٹ سائڈ پر جو راستہ ہے وہاں سے یہ کسی پرائیویٹ سڑک سے گزرنے نہیں دیتے کیونکہ وہ سڑک صرف اور صرف جو ہے کہ یہ اس ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ صرف ان کے لیے مخصوص راستہ ہے وہ وہاں سے گزر سکتے ہیں تو ہم جائیں گے وہاں پر کوشش کرتے ہیں اگر ہم وہاں سے گزر سکیں تو ہم آپ کو وہ لائیو کوریج دکھا سکتے ہیں کہ وہاں سے وہاں پہ یہی راستہ ہے پیچھے ہمارے گزر رہا ہے یہی راستہ اس طرح سے گزر رہا ہے لیکن وہ راستہ جو ہے یہ ان کے جو افسر وغیرہ جو اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو وہ صرف ان کے لیے مختص کیا گیا وہ راستہ وہاں سے کسی پرائیویٹ گاڑی یا پرائیویٹ شخص کو من بھی ہے کل موٹر سائیکل بائک کے اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر آپ کو پیدل جانے کی اجازت مل سکتی ہے لیکن وہ بھی شارٹ ٹائم کے لیے ہم آگے جاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے اچھا تو یہ دیکھیں یہ ایک برج یہ اس برج کے جس برج کے ہم اوپر کھڑے تھے تو اب یہاں پر ہم نیچے والی سڑک پر آ گئے تو وہاں پر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں زوم کر کے وہ جو برج کو پرلا کونا ہے نا وہاں پر وہ جو پرلا کارنر ہے اس کا اس کارنر کے نیچے جو یہ گرمیوں کا سیزن شروع ہوتا ہے ایٹس مین کے جون سے لے کر جو ہے یہ اگست ستمبر تک جو سیزن ہوتا ہے تین مہینوں کا جو گرمی کا موسم ہے تو وہ جو برج کا پرلا کارنر ہے اس کے نیچے یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں وہاں پر ایک چارپائی اس کو باندھ دیتے ہیں رسیوں سے موٹی رسی ہوتی ہے اس سے باندھ دیتے ہیں اور وہاں پر وہ لوگ جو ہے وہ دن کی ہے جس وقت مختری ہوتے ہیں کام وغیرہ سے تو اس وقت وہ آ کر وہ اس برج کے نیچے اس پر چارپائی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں ایک دو لوگ تو بیٹھ سکتے ہیں ایزیلی اور بہت مضبوطی سے اس کو انہوں نے باندھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے وہ ایک لوہے کے ایک لگا ہوا ہے یہ ایسے اسٹینڈس آئے اس کے ساتھ جو ہے وہ رسیاں باندھ کر اس کا خاص قسم کی چیز بھی ہوتی ہے جو نہانے کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ گرمیوں کے سیزن میں یہاں پر پانی کافی اوپر تک آیا ہوتا ہے ابھی تو پانی ابھی تو پانی پانچ پانچ چھ چھ فٹ بلکہ زیادہ نیچے چلا جا چکا ہے لیکن یہ پانی اب اوپر آئے گا گرمیوں کا جب سیزن شروع ہوگا تو یہاں پر لوگ جو ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو کیمرے میں دکھا سکوں دکھا سکوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ہے یہ ایک چیز بنائی گئی ہے یہاں سے رسیوں کو ڈال کر یہ جو ایک کنڈے نما چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ سر یو سے یو شیپ کے بنی ہوئی یہاں سے رسیوں کو سے باندھ کر پھر نیچے چھلانگے لگاتے ہیں اور وہاں پر نہاتے ہیں کئی دفعہ کئی دفعہ ہر سال تقریباً کئی جانوں کا یہاں پر نقصان ہوتا ہے کئی جانیں ضیاع ہو جاتی ہیں ایک جوان لڑکے جو ہیں وہاں پر یہاں کر آ کر نہاتے ہیں بدقسمتی سے ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پر ابھی کوئی اس قسم کا جو ہے کہ وہ اتنا خاص انتظام موجود نہیں ہے کہ یہاں پر ایک سیکورٹی کا خاص عملہ موجود ہو جو کہ یہاں پر لوگوں کو ریسٹرکٹر یہاں پر آنے سے روکے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہاں پر پاکستانی کو ہمیں اس سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں پر جس کی وجہ کے اوپر اگر زیادہ ریسٹرکشن لگائے تو یہ کام وہ ہمیشہ ہر حال میں وہ کام یہ کرتے ہیں جس کام کا ان کو منع کیا جاتا ہے سو دیٹ پھر بھی جو ہے وہ لڑکے آتے ہیں یہاں پر نہانے کی کوشش کرتے ہیں تو کئی لڑکے تو جو ہے وہ نہانے میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن جن کی کئی لوگ جو ہے وہ جان کی بازی یہاں پر ہار جاتے ہیں اور یہاں پر پانی میں بہہ جاتے ہیں جن کو جو ہے اس میں ایکسپرٹ نہیں ہے نہانے کے وہ کیونکہ پانی کی اسپیڈ بھی بہت زیادہ ہے اور بہت گہرائی والا پانی ہے یہ اور یہ تقریباً آج سے ساٹھ ستر سال پہلے کہ یہاں پر جو ہے اس کا کام شروع ہوا تھا اور یہ تقریباً ساٹھ ایک سال ہو گئے ہیں یہ پچاس چالیس پچاس سال کے قریب سال ہو گئے ہوں گے جب تک یہ اس کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اچھا تو اب ہم یہ ہے کہ آج کا جو آپ کا ولاگ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم آپ کو ابھی تھوڑا سا ساتھ ساتھ ہم جہاں جہاں جو جو نئی جگہ ہے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے تو آج بھی ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو تھوڑا سا باہر جا کر تھوڑی سی ایک ڈفرینٹ چیزیں دکھائیں تو آج ہمیں موقع ملا ٹائم ملا تو ہم نے آپ کو وہ ڈفرینٹ چیزیں دکھائی تو اب تک کے لیے شکریہ آپ سب کا اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا اپنا بھی خیال رکھیے گا اللہ حافظ